Да. Учи-чучи-пучечки мои. Чучи-кучи-чучи-щусечки мои. Скажи, отвали, женщина. Да? Нет? Тебе понравилось даже? Ты меня лизнул? Да ты мой добрый. Ты такой добряк. Ласкун. Да. Ну ладно, все-все.